互相交底，能不能交底？能不能坦诚相见？蔡志广，你有任务吗？啊？什么任务？咱俩找个地方，找个找走找。哥，你先你先说你明天。哎，这样你这样老师呢？快快快进快进快进！ 哎，你明天要干嘛？杨晨，老师，杨晨老师，请你出去。杨晨老师，再出去！姚晨老师再出去姚晨老师不要不要来跟我。姚晨，你在你干嘛？你在？哎，我没让被他们骗。哇，姚晨拿着。快走，你快走，你快走，姚晨老师，你快走。我说怎么三个摄像机进来了？ <laughs> 这是个高手，啊！他假装摄像老师混到里面去偷听秘密了。哇，厉害，这个厉害！你是哪一组的？你怎么就靠过来了？对呀，不要套近乎，套近乎。我不是这套。嗯？我把这边画一下。好，好像谁不会画似的。当然就在圈里站着嘛。就你。 个。 <laughs> 鬼东西，我要回去了。他们肯定有秘密。哎呀，太假了！丢我干啥？给我夹进来，啥意思？进我屋里边，我是屋的爸爸，你知道吗？我是这屋的爸爸，我是这屋的孩子。我是那屋的爸，怎么了？笑什么玩意儿？你家嘴可蹲了，一你家嘴。爸爸妈妈。 我就骂。